8. Да, да, да, да, до 7 играем. Давай, Тёмка!

левая, левая, Латыш, левая! Добрыня! Добрыня! Giovanni. Giovanni. Oh! Rádio

One. Лежит, а у Кристо бьет! Кристо, Кристо, ответь!

ударил, до груди ставил. Боковой! Чего не машешь? Сколько навалился! Надо принять! Thank you.